Salut les Easy Drummers et bienvenue sur la chaîne de tous les batteurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo d'Ethnorhythm, nous allons aborder une première variation d'un style indispensable, le reggae. C'est parti Comme pour la vidéo sur le train beat, nous allons voir séparément ce que fait chaque membre, puis nous ferons un travail sur les groupes de membres, et enfin le rythme complet. Il n'y a pas de difficulté majeure, si ce n'est que le temps fort n'est pas le premier temps, comme dans la majorité des rythmes binaires. Premier exercice, nous allons détailler le jeu du charlet, avec une formule assez simple, mais avec un accent sur le deuxième et quatrième temps qui vient appuyer le jeu du guitariste. Exercice 2, le cross-stick, rien de bien méchant puisque nous jouons uniquement le troisième temps. Dans l'exercice 3, la grosse caisse joue le même motif que le crosstick. Travaillons maintenant nos groupes de membres. Dans l'exercice 4, nous jouerons Charlet et Crostic. Exercice 5, cross-stick et grosse caisse. Sixième exercice, charlet et grosse caisse. Exercice 7, un petit mix des trois membres et nous sommes prêts à jouer le reggae. Je vous invite bien sûr à écouter les grands de ce style, vous trouverez quelques liens utiles dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances en musique du monde, vous pouvez vous procurer ma première méthode ethnorhythme sur mon site. Merci de m'avoir suivi dans cette nouvelle vidéo d'ethnorhythme. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Salut les Easy Drummers et à bientôt pour de nouvelles vidéos.